Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə umaç halvasının hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. 2 stəkan un götürürük. Stəkanın ölçüsü 200 ml-dir. Yarım stəkan süd götürürük və 1 çimdik duz əlavə eləyirik. Və unun üzərinə az-az əlavə etməklə umacımızı hazırlayırıq. Topa şəklində süd əlavə etmək olmaz. Müzik umacı hazırladıq. İndi isə umacı aş düzəndən keçirdirik ki, hamısı bir bərabər qaydada olsun. Umacı aş düzəndən keçirtdik. İndi isə bir dəsmalın üzərində səririk və 1 saat qurumasını gözləyirik. 2 xörək qaşığı qədərində bir stəkana qaynar su tökürük və üzərinə zəfəran əlavə eləyib dəm almağa qoyuruq. Şərbəti hazırlamaq üçün 2 stəkan şəkər tozu və 1 stəkan su əlavə eləyib şərbəti hazırlayırıq. Şərbətimiz qaynara düşdü. 2 xörək qaşığı limon şirəsini əlavə eləyirik və dəmlədiyimiz zəfəranı əlavə eləyirik. Altını söndürürük, çünki istifadə edəndə yenidən bir qədər qızdırmalıyıq. Şərbət isti halda istifadə olunmalıdır. Umacı tavada hardasa 1-5 dəqiqə qovururuq ki, xəmirin iyi çıxsın. İndi isə 250 qram yağı əridirik və bu macımızı pişiririk. Qızılı rəng çalana qədər pişiririk. Çalışın tez-tez qarışdırın ki, hər tərəfini qızarsın. Qumacın rəngi qızılıya çalır artıq. Gördüyümüz kimi artıq yağa da düşmüşdür. Baxın görürsünüz. Əvvəldə qeyd elədiyim kimi şərbəti isti-isti tökmək lazımdır. Ona görə mən azca qızmağa qoydum. İndi isə şərbətimizi yüksəkdə əlavə edirik. gözləyirik ki, bir qədər soysun və qablaşdıraq. Halvamız soyudu. İndi isə qablaşdıracağıq. Siz də pişirib afiyətlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək. Müzik